Бог создал женщину из роз, из гиацинтов и жасмина, из яркого сияния звезд, из бриллианта и рубина, из летних солнечных лучей, из кружевных узоров зимних, из грешных пламенных ночей, из девственных рассветов синих. Бог создал женщину в любви. Лепил с восторгом, с наслаждением. Любовь течет в ее крови, душа владеет вдохновением, Дурману майских вечеров, осенней тайны листопада Бог создал женщину и снов, в которых воля и услада.